Bueno, luego de eh, la presentación, llegar dako Camelo Indarinaz. Legarda ba mundian dago, bai herri banekondia da eta gure ikastelan horiendela hiru urte has ginen ikasketa kooperatiboa ez da. ginen aputsu belt ba haiek moduan, ez? Ba hiru eskala hau eta gaur egun ba gaude ja modu integralean sartzeko datorren utearengan bai indikazioa gaur egun uniko una da eskola, bai horrezko izan espezifikoen artean eta lehen eskontza. Eta, bueno, ba, guk da, orain eh, egiturak, e, egiturak komplexuak, ba, martzan jartza, bai, azken dinamikekin, dinamikak oso garrantzituak dira, batez ere, e, taldeak eta taldeak ere egitzeko, egitura simpleak eta egitura komplexuak. Eta horretan gabiltza gozo bat e, kuadernoak eta horre guztiak badatorren urtari begira jarreko ditugu martza. Bai? Orduan, e, hemen, orkesten eh, honetan, bueno, batikakatik Picassora ditzen da, ba, nola baitika ikas kooperatibo eskribatorekin nagatzen mazur lan egiten. E, nola baiteko metodo me, kooperatibo batekin, ba, egin dugu ikasoren antzes lan bat honetan. Bai? Right? e, eh, proiektu izan litzateke, e, ba bueno, Picasso den obra bat aukeratu zuten eta folio tamaineko obra horretatik eh mural handia egin du. Bai? Orduen eh eskuz egin da zuten eta gutxu bet ba hor da gutxu ez kuadra begiratzen eta dela. Bai? Eh, honekin, ba, lantzen direz, baina errizko kompetentza. Beraz, kompetentza guztiak, eta erburua ikusita, pazibismo orduan sartu genuen, talde txikiagoa, amalau ikasleko talde bat eratzen. Bai, gure taldeak izaten dira hogeita bi, hogeita bostekoak, hogeikoak. Orduan, bueno, talde potentea da amado, baina, bueno, ere, ez zekiagoa da, oinarrizko talde batean sartuta baina. Eh, honekin batera, ba, betikoa ez da, eh, ba, nola baiteko guia dinamikak eginda ditugu, taldeak sortuta ditugu, orduan ez talde ertain batean lan egin, beraien, beraien ardurak mantentzen zuten, beraien rola. Bai, jarraituko dugu talde ertain batean lanean, bai, euskaren zaintzailea jarraituko du euskaren zaintzailea izaten, bai, beraien artean, eh, langilo, langiloko arduradunak, ba, horrek behar jarretuko du behar egiten, hau da bat mantentzen txiko zari isilago, bega hago, eta horrek errolak mantenduko dut uste beraiek, mantenduko dugu denbora kudeatzaren hartu Hemen bai, denbora kudeatzena eh, markatzen dugula bat kutsuet irakazio. Bai? A ber, guz, hamar minuto, adostasun horretara egitzeko. Orduan, azten direla horri, orduan, nolaiteko denbora kudeatzen lehak, Eh, hamar e, minutotan bukatu behar dugu, ez? Kurtzu bete rol horiek mantentzen, bazan dugun bezalazten dira hitz egiten, eta joan da dira zor. Eta, bueno, gero jako hori ba, materiala, zintzu materiala behar dugu, nateratzen dugu hau, hau ez dugu behar, kurtzu bete orden hori eramateko. Gertaliteken hau da, e, eh, zibismo korduan gaudenez, e, eta talde txikiko arduradunak direnez, eta ba, gertaliteke bala, ingiroko hiru arduradun egotea, eta denbora kudeatzeko bat. Baina, bueno, hori azkenean guk ere eh, lagundu handi horretan. Erratzen da, aduan, bai, zuera. Bale, orduan, eh, lehenengo eta behin, eh, ba, gure helburua da, marraztiaren tamainoa doztatzea nola bai, Guk eman diego folio tamainoko amala usati mostuta. Ez dira, ez laukizu zenak, ez triangulak direk, forma ez duer dinekoa. Bakoitza berea, eman da, akutzuet alfuntun, bai? Orduan, eh, horri bilakariaren bitartez, ba, adostatu behar dute, eh, nola jorratu zein tamainukoa egin, eh, eta garantzitzena da, ba, ulertu behar dute zer lortu behar dute, bai? Eta orduan horri daztu behar dute, ba, horrein behar hemen ere onartzen dira, erantzuna, baina jartzen badut, ba, nik egingo dut, bostale izan diagoa, ba, horrenkoak ere onartu handio, ez, a ber, nola soaz siendo diagoa egin, ba nirea diagoa dela sutak, baina bai. Tamainoak ez dira regularrak, nitu pintzak horrelako bat eta besteak horrelako. Orduan claro, 5 biter 5 egiten badugu norberarena handituko. Eta horrela, bueno, ibili ziren, eh, eta honetan eman genuen eh bi saio. Bai, horrek eh Veronica esan duen bezala askotan pentsatzen ditugu ba, ba, saio batean lortuko dugula emaitzak eta asko luzatzen da. Normalean luzatzen dago nahi dugu, baina asko dira. Vale, orduan bizai honetan, ba, bueno, azkenean lortu izan e, zuten erabaki izan zen, zeukaten tamaina baino hiru handiz, abiago egitea, e, eta e, eh, deno, ez zirela talde hondi batean. Bat, lagunak aduko taldeak, ba, bateratu zituzten amalau, amalau, amalau, Eta horrele ezeri da zirela, hau estatu zuten, eh, ondelako egin Vale, hemen, e, eh, apurtu dago, badakigu da, da, bat bi lau, baina, bueno, gu, jarri dugu apurtu dute gozituta, no? Hemen, eh, garrantzitsuna edo beraientzat araso handia egona zena, hau da, kuadroko hainbazatiak kuadroaren erdigunean daude. Orduan, eh, haiek ibili ziren non kokatu da nasmien nire zati egiteko. Hemen garrantzitzuena da, claro, adostatu behar duzu ondokoarekin lerroak, nire lerroa besteak jarraitu behar du lako, kuadro zoa Orduan, adostatu behar duzu eskuma eta aurreko eta atzekoarekin. Baina gazaude erdia. Orduan, nahi nara eta erdikoak non kokatuko ziren. Orduan, bakoitzak, pentsatu zuen, zu non kokatuko zara eta hemen ikusi genuena da, nik nire lagunarekin, berdun naiz. Baina gero zuten kuadratzen horriak. Orduan, minak hitz egiterakoan, ba, ni nire lagunarekin jarri naz, eta orduan, kontxo, ezin gara elkarrekin egon. Nik hemen oso pozik dago, baina zurekin ez dut bat egiten barraztia. Orduan, eh, bueltatu ziren eta amalura egin zutena izan zen bakoitzak bere zatia mailainan jarri eta nolabiteko puzlea osotu zuten txikia. Mhm. Orduan, horre eman zion taldeari non kokatu behar ziren pizta. Eh, bai. pista. Bai, orduan aldaketak horrela sortatu ziren. Gau, ni badago, ba, mugitu izan ziren. Eta berrez ere, erdiko esan zuten eta gu. Mai erdian ezin gara zeri. Bai? Orduan, erdian egon behar zirenez, Eh, maiaren erdian jarri ziren. Naiz eta erdikoa egin behar, beraiek egiten erdian egon behar zirelakoa normaloren artean, justo erdik aldean jarri ziren. Bai? Horrela zantzutelako, erdian egon behar ziren. Ulertzen duzu, mm. eh? Eta, bueno, ba, erabaki hori egin ondoren, ba, lanian hasi ziren. Lanian hasi ziren, eh, bueno, meritu zuen, guztien zati bat handiagoa, beste atzikiagoa. <coughs> Eta, arazo gore bat zitzaigun hasi ziren e, lanean eta hiru bideran biago egin marrazkia, baina gehiagizkoa zela, iruditu zitzen. Bizaio eman ondoren, ikusi zuten, egindako lana ezuela kuadratzen, haien artean. Orduan, berriz, hasi ginen akutsu bet, jarduera atzera hueltatzen, bai? Zer egin bat tal eta hueltatu zan ginen bat bi malaura berri bai? E, izan ginen atzera, eta hortze berrira behar nire eta hori bilakariarekin berriro adostatzea eta mani. Hora iguan, biderri egitea, ba, biderri joan diegia, egitea. Bi zaio eman ondoren, eta berriz, pieza egin ondoren, handi egiezela, ez zute gartalatzen. Orduan, irugarren aldiz, hau da, bizaio, bizaio eta urrengo zaio bat eman genuen adostatzea berriro zenbat eh, egin behar zuten, eta bueno, ziren kontuka eta eta azkenean, ba bueno, pentsatu zuten bat koma tamainoa eta horretan, ba, egin ondoren kuadratu egiten zuela ikusi Bai? Bale, eh, hemen dauden azkutak zerkako eta disiplinarrak, bai, eh, honekin guztia, ba, jo, ikusi genuen lantzen zutela matematika, zirikoa, artekoa, ikasten ikastekoa, Bai, eta bueno, hau konpresa motorra, eh gaude hitz egiten umeak ba bueno, azkenean eh, se comodizitate en se finua landu behar dutela, bai. Marrak oso zehatza, forma, kartazia, orduan bueno, ba hori ere sartu denuen intuitibitela moduan, ba konpresa motorra jorratzen jorratzen zutela. E, horretan gabiz, momentu honetan, eh, gero ja pieza bat doa zipintzen, eh, hau ez dago bukatuta, ze trimestre osorako lan ondezala planteatu esan dugu, bai, ez zailo bideo iru, orduan horretan gabiz, eta, bueno, eta badoaz. Eta esan dana da, ba, motibagarria dela jentzat, oso guztor hartzen dute, e, respetatzen dira pilo elkar, e, eramaten dute langile bat hitzel eta hori guztia lortzen da aurreko dinamikak ondo landutak baldin badore. Eh, entzutarena, respetuarena, ardura dolana eta horrek eh, dinamika horiek askotan dugu jo, baina asko dugu ditugu jo. Horrek komenigarriak dira, gainera, niz eta lehenen gotan hasi jarraiten bat egotea. Beste guztietan dinamikekin dinitzea eta berriz gogora gaztea daukaten garrantzea. Zenitzako dut da hori, hori gortza. bueno, va.